Hola mis Duros de las aplicaciones, bienvenidos a Tecnoaplis, tu canal favorito mis amigos En esta ocasión les quiero compartir la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone en su versión 9.10 Para que te la cargues de inmediato Recuerda que el link de descarga te lo dejo aquí abajito en la descripción del video Y en el primer comentario fijado Mis duros, no se les olvide guardar su respectiva copia de seguridad Para que no se pierda ninguno de sus chats y conversaciones. Sin más preámbulos, vámonos con el video. Una vez descargada, nos vamos a archivos y buscamos lo que es esto de descarga, la carpeta de descargas y procedemos a instalar esta APK yo la voy a cancelar porque la tengo previamente instalada y voy a proceder a ejecutarla ok estoy dentro de la interfaz de esta nueva actualización de whatsapp estilo iphone mis amigos si ves tengo lo que es el tema oscuro pero si te gusta el tema claro simplemente te vas a la parte superior donde está el lápiz y hundes en el icono ese como una brocha a pintar paredes das un toque y vas a darle donde dice claro y se va a establecer automáticamente el tema claro mis amigos en esta parte también vas a tener lo que es enviar un mensaje o llamar a un número que no tengas registrado en tu lista de contacto. También tenemos lo que es aquí sea de estados, y asunto que allí. Tenemos lo que es aquí si quieres ocultar estados a mis contactos, solo compartir los estados con uno con mi contacto, excepto a alguien, ¿ok? O solo compartir con algunos amigos o contactos, ok. También tenemos lo que es aquí de, de, dispositivo vinculado, chat archivado mensajes destacados, los cuales eh, vas a poder eh, enviarlos allí, ok. Vamos atrás, mis amigos, y vamos a seguir personalizando un poco más nuestro WhatsApp estilo iPhone con más estilo todavía más hermoso, más. Eh, más creativo que vamos a que aquí en ese M preferencia y buscamos lo que es este universal y vamos a la parte de abajo donde está lo que es estilo y apariencia y aquí en dice estilo de fuente vamos a buscar lo que es aquí font y Ball. lo cual es la estilo de fuente, tipografía más parecida a estilo de iPhone. Damos un toque y aquí vamos a poder cambiar también lo que es el icono, tu icono favorito que más te guste, como también vas a cambiar lo que es el icono de notificaciones. Ok, vamos a parte de atrás y vamos en lo que es atrás, mis amigos aquí donde dice pantalla principal aquí tenemos lo que es aquí en barra superior vamos a cambiar lo que es el tamaño de la fuente que se encuentra en la parte superior si te das cuenta cambiar lo que es donde dice chat vas a poder cambiar lo que es la dimensión de estos ok aquí también vas a poder establecer lo que es historias similares a instagram también vas a poder también lo que es el chat de grupos y también vas a deshabilitar lo que es hacer clic en whatsapp para lo que es eh, que no se abran los chats ocultos. Ok, vamos a la parte de atrás. Y aquí lo que es acá atrás, vamos a lo que es pantalla de conversación. Y aquí tenemos lo que es estilo de entrada de conversación. Naturalmente tiene de aplicada o Si quieres aplicar otro, simplemente le das un toque y allá vas a poder notar el cambio en la pantalla de conversación. También tenemos acá atrásito dice y tic vas a poder cambiar lo que es aquí ese estilo de tic vas a poder cambiar ya sea un bar, ya sea lo que es un blend, ya sea lo que es un citrus, ya sea un tone, un eclipse, lo que tú quieras Aplicado simplemente haz un toque a Google, das un toque y automáticamente se va a aplicar, como también el estilo de las burbujas, el que más te llame la atención bastando un toque y si te das cuenta la parte superior se va cambiando el estilo de la burbuja de una vista previa en la parte superior. Ok, mis amigos, súper genial. vamos Estamos haciendo lo que es aquí unice voice note eh, B2 para que vas a poder, para que las eh, notas de voz eh, se reproduzcan a dos velocidades Listo mis amigos, aquí vas a poder cambiar lo que es el color de la burbuja derecha, también vas a cambiar el texto de la burbuja derecha, cambiar el tiempo de la burbuja derecha, como los colores de la burbuja izquierda, los que he mencionado. También vas a poder cambiar lo que es el color del emoji, del icono de mensajes eliminados, del botón del divisor citado, del nombre citado, del mensaje citado. Y vas a cambiar mucho en esta parte aquí de los colores. Ok mis amigos, aquí también vas a poder activar lo que es sensor de proximidad, súper increíble, ¿cierto? Vamos a la parte de atrás, aquí donde dice lo que es pantalla eh, principal y vamos a lo que es acá donde dice filas y aquí vas a poder cambiar esto de entrada de filas a la cual más te guste simplemente haz un toque y cuando estés deslizando de un lado al otro te vas a cuenta lo que es el cambio en el estilo de la pantalla principal también se cambia lo que es el color de la última vez, también puedes cambiar lo que es el color del, de la mención cuando alguien aparece en línea, va a cambiarse el color. Listo, también tenemos aquí lo que es desactivar o activar lo que es Only Down, lo cual es el botoncito de color que aparece en cada foto de perfil cuando una persona está en línea. Ok, súper increíble, súper genial. Me gusta este este, nueva actuación y si entras a una conversación, por ejemplo a esta, verás que tenemos los nuevos emojis, los emojis que han trabajado fuerte, muy fuerte y la sacaron del estadio con estos emojis. Te cuenta, tienes lo que es el emoji vendado y el emoji en fuego, súper genial, súper increíble, mis amigos, me encanta y vas a también eh, añadir lo que es los nuevos stickers que están en esta nueva actuación, súper genial, mis amigos. Espero que te haya gustado este WhatsApp y te lo descargues de inmediato. Vamos a la parte de atrás nuevamente abrirlo para que se apliquen los cambios. Si ves, hemos cambiado lo que es el estilo de fuente, de los tips y muchas variedades. Vas a poder cambiar colores de muchos, muchos, muchas muchas. Eh, dale, mi amigos, la creatividad, dale eh, imaginación a tu, a tu creatividad para que des un aspecto único a este WhatsApp estilo iPhone. Ok, mis amigos, creo que hemos llegado al final del video. Espero que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ok, no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial.